Alô? Alô? A questão é. Quando quebra a maçaneta <laughs> Ele da janela? Horas na internet tentando comprar outra. É verdade. Enquanto tá um calor de rachar lá fora. Uhum. E eu não consigo abrir o vidro. Aí. Ah, é. Aí, uma bique salvadora resolve todos os nossos problemas. É um mecanismo avançadíssimo. É e se por acaso a bique estragar, Ferrou. Não vai mais ter jeito. Eu acho que eu nem vou comprar uma maçaneta. É porque é muito caro, dois reais. é, malandro. A Bic vem mais barato. Aqui, ó. Hã? Não, sabe quanto é que tá a Bic no mercado? É? 1,50. 1,50. Tu vê, tu vê. Eu posso colar uma Bic aqui, né? E agora a gente tá indo pra casa da Tita. É verdade. Ela tá afim de passar um calor com a gente na Kombi. <laughs> ouvindo isso aqui. Ouvindo? <laughs> isso aqui, ouvindo isso aqui. É, esse isso. chato que não para de falar. Então tá bom, neguinha. Let's go.